hello friends today we are discussing about how to give salary to employees देखिए अगर आजकल कोई भी यही जानना है कि अगर वो कोई इंडस्ट्री ओपन करता है या कोई यूनिट लगाता है कोई बिजनेस शुरू करता है तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी कैसे देगा वो कैसे एम्प्लॉय रखेगा उसको सैलरी का हिसाब कैसे बनेगा तो इस पर्पज के लिए क्या है तो सबसे स्टार्टिंग से चलते हैं कि जैसे कोई रिक्रूटर बनती है बच्चे की कोई बंदा आया एम्प्लॉय ऐसे एम्प्लॉय हमारे पास है तो उसकी ज्वाइनिंग डेट्स हम उसका नाम रजिस्टर में लिख लेते हैं एक रजिस्टर बन रखा होता है जो एम्प्लॉज रजिस्टर होता है जिसमें उसके वर्किंग डेज बनते हैं उस एम्प्लॉय का नाम जैसे फिफ्थ नंबर में एम्प्लॉय का नाम हो गया उसका जिस डेट से ज्वाइनिंग है उस डेट से उसकी अटेंडेंस स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है वहां से जैसे जैसे वो आता रहता है बंदा कि उसके हम वो रिकॉर्ड होता है कि उसको कितनी सी एल है कितनी सी पी एल्स हैं उसकी जो छुट्टीज होती है वन मंथ में आफ्टर वन मंथ कंप्लीशन तो क्या होता है एच आर सेल जो जिनका कम सैलरी शीट तैयार करना होता है वो क्या होता है वो टेंडर रजिस्टर से पार्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम उठाते हैं उसके डेज देखते हैं कि उसने कितने डेज लगाए वहां से उस working days total working days को निकाल कर जो उसकी बेसिक सैलरी है पर डे सैलरी से मल्टीप्लाई करके उसको सैलरी उसकी जो ग्रॉस अमाउंट सैलरी तैयार करते हैं आफ्टर दैट अगर किसी की ऐसी सैलरी लिमिट से बाहर है जो टैक्स लिमिट में आती है कितना उसका कितना परसेंट टैक्स लगता है कितना सर्विस टैक्स है टी कटना है तो वो सब कुछ जो उसकी डिडक्शन करके जो उसकी नेट सैलरी है वो सैलरी सीट में मेंशन कर देते हैं दैट पर्पज एक एम्प्लॉय की सैलरी हम दे सकते हैं ऐसी सैलरी एम्प्लॉय को की जाती है और आजकल जैसे एक बायोमेट्रिक मशीन है उसमें ऑटोमेटिकली होता है कि अगर एम्प्लॉय कितनी सैलरी है तो उसका कितना टी बनता है कितना सर्विस टैक्स है और डिडक्शन है ऑटोमेटिकली कट करके ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी तैयार की जाती है थैंक यू वेरी मच